жағына шақырып жатқан мейрамбегі жайына қалды сыртқа шығып кеткен күйі қайнағам жоқ болды мейрамбекке қарап неге өйтеді дегендей кейіп таныттым алайда оның бар айтар жауабы мән берме білесің ғой өзі сондай бірақ мен оның ол мінезіне шыдай алмаймын күйеуім маған олай айтпағанда ол бұлай сөйлейтін кім соншама түсінбеймін абысыныма жаным ашиды оны әбден жерден алып жерге салады ұрысу түгілі ұрып тастайды бірақ соған абысын шыдап жүр қазір олардың үш балалары бар ал мен біріншімді босанғалы отырмын күздің соңғы айы күндер сағаттар зырғып өтіп жатты үлкен қайнатам үнемі баняға барарда қолына мұздай коньяк алып шыққан соң соны рахаттанып тұрып ішеді оның бұл әрекеті әрине денсаулығына зиян бірақ ешқайсымыздың сөзімізге құлақ аспады солай сол құрғыр алкогольді ішімдікті кесірінен қатты ауырып бір апта болмай көз жұмды ең өзіме жақын тартатын қайнатам еді өз өзімен ешкіммен шаруасы жоқ қолым бос болса қызым кел әңгіме айтайық деп біраз шүйіркелесетін едік қайран атам жасы жетпіске толмай жатып марқұм болды аллах тағала да жақсы адам керек көп ұзамай атамыздың жетісін одан соң құрық күндік асын бердік барлығы бітіп жайғасқан соң ұлымды дүниеге әкелдім ұлым крупный болғандықтан кесір тілігі арқылы босануға мәжбүр болдым үйге келіп өз өзімен әйтеуір күн көрдім абысыным үйдің тірлігінен онан қалса бала шағасынан босамайды күйеуім ара тұра жәрдемдесіп тұрады балама да өзіме де қарап жүрдім қарқымыздан шыққан соң абысыным емес қайнағам маған тиісе бастады жата жата жанбасаң ауырмады ма сырттың тірлігі болмаса да үйдің тірлігін істе жалғыз сен туған жоқсың ұл туғаныңа мақтанып жатсың бәлде деген сияқты сөздерді қоймай айтып жатты жә өзім жайлы айтсам мейлі ғой бірақ әке шешеме дейін тілдеп қатын сияқты бәдектенетін онымен ұрсатын болсам мені жеңіп қоятын сияқты содан түнімен балам жыласа да өзім жаным қайғы болып жатсам да тірлік істеп қайнағамның көзіне көрініп жүрейін дедім арада біраз уақыт өтіп шүкір денсаулығым жақсарып балам да үш төрт ай болып еш жеп алдық үйдегі қайным келін әкелемін деді оған әрине қуандық үлкен дайындық себебі қызды ұзатып алып келеміз үйге келген соң бірден беташармен қоса тойлары болады оған қатты қызыққаным рас мен де неге солай ұзатылып ата анамның ақ батасын алып кетпедім екен деген ішімдегі мұң тұрды біздің тойымызда болған жоқ біздің тойымызда болған жоқ білмеймін уақыт өтіп кетті бір баламен қалай енді той жасап жүреміз әйтеуір барлығымен бірге қуанып мәре сәре болып жүрмін біз туралы ешкім ойламайтын да секілді біреудің маған көңіл бөлгенін қаладым ба білмеймін жә қойшы одан да келінді жақсылап қарсы алайық көп өтпей кенжетай қайнымның үйге айдай сұлу келіншек алып келді ертесіне түсте беташар болып кешке үлкен той өткіздік шіркін той көрмегелі қай заман әй жақсылап тұрып ішімдегінің барлығын шығарып біледім ау тойдан соң құдайға шүкіршілік өткіздік тойдан кейін әдеттегідей қайнағам құдай бізге жөні түзу келін бермеді ау екі келін де жұрттың күлкісіне қалдырып салпаңдап той бойы билеумен болды ұятай деп күңкілдеп жүр о аллах қандай адам өзі мен мақұл үйреніп қалдым ғой кеше ғана түскен келін де ол сөзді естіп жылап бөлмесіне кетіп қалды әрине жұбатуға тырыстым және бұндай сөздерге де үйрене беруін айттым сонымен үйде үш келінбіз барлығы жақсы түсінісіп кеттік тірлікті бөліп істейміз бір түсінбейтінім бар неге өз ата-енеміз бізбен бірге тұрмайды екен соны білу үшін мейрамбекпен сөйлеспекші болдым әңгімеге ара тарттым бері тарттым бірақ түк шықпады бірақ тағы бір адам бар ол әрине абысыным бір білсе сол кісі біледі ол жағдай туралы мен әңгіме айтып отырып төтесінен сол сұрақты қойып қалдым осы неге ата-енеміз бізбен бірге тұрмайды алғашында абдырап қалғаны рас бірақ менің айтқанымнан қайтпайтынымды біліп айтуға бекінген секілді мен келін болып түскен уақытта қайнаған марлен мен қайынатам сөзге келіп қалыпты яғни бізге күнделікті күн бермейтін қайнағам өз әкесімен төбелесуге дейін барған екен оларды ешкім тоқтата алмаған өз ұлы әкесіне қол жұмсап бір шаңырақта тұра алмаған екен сол үшін де екі әке мен шеше екі жақта бөлек тұрған көрінеді бізге үнемі тиісіп жүрген қайнағамыз кемпір шалдың баласы болғандықтан оның сөзін ешкім бетіне келіп айтпайтын көрінеді жалғасы бар